Ti meni reci kako se ja zovem, znači kako Unlucky Zafira. Sve zajedno, bajde. E, Isuse, ti se zoveš BMNNKNKN. U, šta je ovo? O, o, i čekaj šta su... A, a kak ta ja... A... Vispala sam te. A kak, a kak si? Invite, jesam ti invajtala? Jesi. A, ali gdje je tu? E šta se događa? E, a di si? Evo te! Da, di si? <laughs> Meni taj gleda. Ono, <laughs> Ček, šta je to? What? A šta je h... A gdje zašto malo čudo? Zašto ti ubiješ malo čudovišta? Ne <laughs> Pa upila... Ja sam negdje ušla. Šta si stisnula? ja sam stisla H. Okej, okay, stisnut ću i ja. Okej, držim. <laughs> Ljudi. A, a kak ćemo mi... A Stenka je nam... O jebote. Ja sad tebe ne vidim. <laughs> A, stvorit ćeš se na istom je. Te dici, kak da ja sad znam gdje idemo? <laughs> A vidim te, vidim te. E, <laughs> a Zenka, zašto se ti... Ja sam A, ajde, evo i ja sam. Bože. A, to mora neko tebe, Ili šta, čekaj. Da. Nice. Vidi, spalila si travu. A da. To je sad tvoje? <laughs> Šta zatvorit? Meli u kuću. ne mogu ni izaći kroz ovo. E, šta radiš, glupane? Zenka, gdje makni to? Sad ti kad ne budeš dala maknit, onako onda ću te ubit. <laughs> Kontaš? Ja mogu stisniti <laughs> H i eto. Velita, ja imam jako lošu vijest. <laughs> Šta? Ja ne znam kako se to miče. Čekaj. Čekaj, možemo mogu uništiti. Ujebem ti, čekaj, ja sam... A. Joj, Zdenka. <laughs> to nije to, čekaj, ja moram se vratiti na spell nekako. Pa odeš na inventar i, sam selektaš mač. Oh. Stisneš B. Bravo. Iskoči od gore i onda mi napravi stepenice da mogu ući. Šta kažeš na to? Da mogu izaći. A Zdenka, meni pada HP isto. Šta je ovo? Ja umirem tu. Meni isto mi ja to aj Ajme, majko. Ja, sam se Ja sam mrtva. De koji kurac? Zdenka! Spasi me! Kak to mene čudovište što udaraju u kući jebote, koji kurac? Pa gotovo, imam 15 HP-a. Ja ne znam šta ja radim. Niko prati. Čekaj, se. Pa mene napada zato. Ja mislim da se ja to ubila Zdenka. Dobila sam tentakl. Eh, Malo sam samo nala puno ovih čudovišta da me štite. E sad nekak napravi da ja mogu skočit van. Ups. Ok. Pa eto kak makneš. Pa desnim klikom. Probala sam to. Duže, duže drži. Jo. Glupanne <laughs> glupi. Bravo, Zdenka. Ja sam mislila si to iz početka napravila odmah. Imam travu na glavi. Vidi srceta neka. Zdenka, mi Lola, ja ovu igru ne kužim. Ne mogu. Ja sam isto. Okej, <laughs> ne mogu.